Cultura Viva és un projecte de dinamització comunitària i que durant tot un any preparem tres dies d'una festa major de Mercè diferent, juntament amb el Fabricots i amb la família de l'Ateneu Harmonia.